Coucou, bonjour à tous, moi je suis Angie et c'est ma toute première vidéo. Donc euh, vous m'avez déjà vu en photo, vous m'avez déjà vu en vrai, mais en vidéo pas encore. Alors pourquoi Parce que j'ai horreur des vidéos et des photos, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport aux photos que je fais des fois. La réalité, quand je fais des photos, c'est tout un challenge et un défi pour moi parce que quand je me, quand vois en photo ou en vidéo, eh ben, j'ai l'impression de voir la personne la plus horrible du monde. Euh, tous ceux qui me connaissent personnellement savent que la première à se cacher euh, lorsqu'il y a une caméra, bah, c'est moi. Et donc, euh, celle qui va chercher les photographes dans les groupes ou dans les lieux, eh ben, je vais les chercher et je vais leur dire écoutez, moi, vous ne me prenez pas en photo. Et quand il y a des photos de groupe, et je fais de la magie. Pourquoi Parce que je disparais. Euh, et ben pourquoi ça J'en sais rien. C'est euh, quand je vois mon image, c'est quelque chose d'horrible et c'est quelque chose que je voulais travailler depuis un, certain temps. Et je me donne des petits défis pour ça, mais j'avais tellement, tellement casserole à, à travailler que je me suis dit, oh, c'est là, ça sera pour plus tard. Et eh ben plus tard est arrivé et je suis là pour ma toute première vidéo. Alors, euh, pourquoi je vous fais cette vidéo bah, C'est un défi avant tout. Et j'ai profité du fait que pour l'instant, je fais un jeûne à l'eau des 7 jours. Et euh, aujourd'hui, c'est mon cinquième jour. Donc, que de l'eau, les amis. Et vous savez quoi Je ne suis pas morte. Et eh oui, au contraire, je suis pleine d'énergie. Et donc, je me suis dit que vous vous direz que je porte des lunettes de soleil parce que je dois avoir des cernes incroyables. Et eh ben, jugez par vous-même. Voilà. Donc, je suis toujours en pleine forme. Mon corps, mon mon esprit fait plein de nettoyage, ça c'est sûr. Et, euh, ça m'a vraiment très ravie, vraiment ce, que je veux dire par rapport à ça. Je l'avais déjà fait l'année passée, je pensais que c'était mission impossible. Et, pourtant, euh, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bénéfices, euh, non seulement physiques, mais aussi spirituels et mentaux. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Alors je suis ici, dans mon coin de paradis, en Espagne. Euh, je suis dans un resto. <laughs> Donc oui, dans un resto. Alors l'année passée, j'ai fui toutes les odeurs, partout. Je ne osais même pas aller au port à cause des odeurs parce que sinon ça me mettait dans un état mental de torture. Non, cette année, je me suis dit, je ne vais pas fuir, je vais aller dans des endroits où il y a de la nourriture, où il y a des odeurs et je serai très heureuse de boire mon eau parce que je voulais dire à mon mental, eh ben Angie, ce n'est pas que tu ne peux pas, ce n'est pas interdit, tu as droit à tout ce que tu veux. La seule différence, c'est que c'est toi qui as le choix. Tu choisis ce que tu veux pour toi. Donc, euh, et c'est aussi parce que j'avais, je me suis rendu compte dans l'année passée qu'est-ce que les jeunes, une des, des choses dont les jeunes m'a apporté, c'est que euh, les bénéfices du jeûne continuent à long terme, donc euh, pas seulement pendant les jours qu'on le fait, mais après. Et donc un mois plus tard, tout naturellement, mais vraiment naturellement, je commençais à faire des jus de fruits pressés et, et je buvais ça les matins. Et je sentais que j'avais vraiment assez avec ça jusqu'à une heure, 2 euh, heures de l'après-midi. Et puis je me rendais même pas compte. Et puis ben, entre, allez, entre 1 heure et 15 heures, on va dire, c'était là que j'avais faim. Et je me préparais un bon repas. Et puis j'avais assez pour le reste de la journée. Donc ça s'installait vraiment tout seul, tout seul, l'effet de manger une fois par jour. Donc euh, c'était un des effets du jeûne. Par contre, un des trucs que j'ai constaté, et ah. c'est que c'est la gourmandise. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas faim, je n'ai pas le besoin, mais l'effet de voir les autres manger, et eh ben, je ne sais pas m'empêcher. Et donc, euh, c'est pour travailler cela que je me suis dit, et eh ben non, Aujourd'hui, cette fois-ci, pour ces jeunes-ci, je vais aller euh, dans les restos, dans les endroits où les gens mangent pour me dire que j'ai les droits et que je le choisis. Donc euh, voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Euh, étant donné que je n'ai pas envie de faire une vidéo super super longue et surtout ennuyante, dans une autre vidéo, je vous partagerai un peu plus de qui je suis, d'où je viens, etc. D'où vient mon accent aussi. Euh, donc, euh, je vous raconterai un peu plus dans une autre vidéo. Allez, gros bisous à tous. Je vous aime.